こんにちは、粟田洋介です。今日は良い作品とそうでない作品の基準についてお話ししたいと思います。まあ、どんな作品がいい作品で、どんな作品がそうじゃない作品かというお話ですね。で、今日お話しするその基準っていうのは私の個人的意見に過ぎないんですけど、まあ、作品の良し悪しを決めるなんて全て個人的意見なんじゃないかと思います。 なんかたまに私が作品を褒めた時に美術系の学校出たばっかりの人とかはでも学校の成績は悪かったんですよねって言ったりあとなんか習い事してる人だったら先生からは一度も褒められたことがないなんて言ったりする人がいたりしますでそう言われた時はいつも私はそんなの関係ないって言うんですけどそれは本当でだって現に見た作品は私が素晴らしいと思ったんだから私にとってはそれはいい作品なんです先生に褒められるとか成績が悪かったとか 良かったっていうのは全然関係ないんです学校の先生とか専門家に褒められなければダメってことはないと思うんですよねだって学校の先生とかそういう専門家なんていうのはこう世界中人がいっぱいいる中での一握りもしくは一つまみいやそれ以下の人数しかいないですよね作品っていうのは全ての人たちが楽しむものですだからどれがいい作品とか悪い作品っていうのは 先生とか専門家とかだけが決めるものではありません。まあ、学校の先生とか専門家っていうのはその道を極めた人たちでしょうから私はすごく尊重するし尊敬するし言ったことは正しいと思うんですけど違う視点だってあると思いますで私がもういい作品か悪い作品かの基準っていうのは誰にとっていい作品で誰にとってそうじゃない作品かということです だからその作品が好きだと思う人にとってはそれはいい作品だし、まあ、その作品が嫌いだったり、そうじゃなかったりする人にとっては別にいい作品でも何でもないということになります。まあたまに自分で好きじゃなくてもいい作品だって思う時ありますけどね。まあそれはさておき、例えばある一つの作品を誰かがすっごい好きだったとします。でもあなたはそんなに好きじゃないっていうことはよくありますよね。絵画でも音楽でも映画でも食べ物でも人それぞれ好みは違います。 だから1枚の絵があれば、それを好きだと思う人もいれば、嫌いだと思う人もいて、まあ何とも思わないという人もいます。だからさっきも言ったんですけど、作品がいいとか悪いとかっていうのは、その人が好きか嫌いかということなんじゃないかと私は思います。まあ、どんな作品でも人によっては良いと思う点もあれば悪いと思う点もあると思います。 ではテクニック、アイディア、表現力、そういったものがすごい高くて、それで火の付けどころのないような作品はどうなるんでしょうか。そのような作品ならきっと多くの人が良い作品だと思うでしょう。でもそんな作品でもつまらない、面白くないと思う人がいるはずです。だからそんな火の付けどころのない作品でも面白いと思わない人にとっては良い作品ではないのです。 まあつまらないけどいい作品だっていう言い方もあるかもしれませんけど、こんなの悪い作品だっていう人もいるかもしれません。でもいいんですよ、それで。まあ全ての人に好かれるっていうのは無理だという話です。逆にテクニックも最低、何の面白みもないと多くの人から思われる作品があったとします。まあそういうのは多くの人にとっては悪い作品となるかもしれないんですけど、逆にテクニックも最低、アイデアも最低、だけどそれがいいんだ、面白いんだっていう人も ももしかしたらいるかもしれませんよね。多分いると思います。多くの人から悪いと思われる作品。でもそれがいいんだと思う人たちにとってはいい作品ということになります。まあ、絵を描いてる人の中には、まだまだ未熟だと今描いてる作品に自信が持てない人たちもいるんじゃないかと思います。だからテクニックとか表現力とかいろんなことを磨いて努力するってことは大切だと思います。 でもたとえ未熟でもその魅力っていうのはあるし例えばスキルアップとか経験積んだりすることによって失うなんか魅力的なこともあるかもしれません今書いている作品には今の魅力があって未来の作品にはその未来にある魅力が映し出されることでしょうだからどんな人だって今現在を楽しんでそんで今描いてる絵を楽しめばいいんだと思います まあ、私自身も今自分の過去の作品を見た時に未熟だったなと思って恥ずかしくなることがあります。でも過去の私の作品が好きな人に今の私の作品が好きじゃないって言われたことがあります。まあ私はその頃の方が未熟だったと思うんですけど、その人にとってはその時の作品の方が良い作品だと思っているわけです。まあ自分でも確かにあの時あった魅力、まあ良さが今の私の作品にはなくなったなと思うことがあります。 でも私はそれはそれで良いと思います。今書ける作品は今しか書けないし、過去に書いてた作品は過去にしか書けなかったものなのです。で、私は過去を生きているわけじゃなくて、今現在を生きているのです。未来の私が今の私の作品を見た時に、とても未熟だったんだなって思うと思います。それレベルアップしたいなって思っています。 でもそれと同時に自分で言うのも変ですけど、今持っている良さとか魅力っていうのが未来の私の作品にはなくなってしまったなぁとも思うかもしれません。思わないかもしれません。未来のことなんてわかりませんが、その時その時を楽しんで、そしてベストを尽くせばいいんじゃないかと私は思っています。私は今現在を生きて、今しか描けない絵を描いて、そのことを私はすごい嬉しく幸せに思っています。 過去の私が絵を描いていたことが積み重なって今の作品になっているように今絵を描き続けることによってそれが未来につながっていくんだと思います。まあお話ししたことを二言で言うと良い作品とそうでない作品の基準っていうのは人それぞれの好みによって変わってくることだしその作品のレベルとかそういうのっていうのも